哟，这是一朵校花，你知道的。欢迎收看《新墙透视镜》，今天要测验你常被人欺骗吗？Let's go。住在隔壁的邻居好久没出现，你觉得发生什么事呢？一，谈恋爱住另一半家；二，因工作常在公司加班；三，心情不好躲起来；四，出国了。 选择一，谈恋爱住另一半家，你的上当指数十分。疑心病超重的你，常对万物存疑，即使表现出相信某人或某事的样子，其实你的内心存着许多怀疑。你能从别人的举动寻找蛛丝马迹，小小的反常都能引起你的注意。 选择二，因工作常在公司加班，你的上当指数七十分。耳根子软的你，虽然有察言观色的能力，却始终相信人性本善，大多时候选择相信他人。就算发现自己受骗，只要对方表现出诚恳认错的样子。 你通常就会原谅对方。选择三，心情不好躲起来。你的上当指数一百分，毫无戒心的你，觉得世界很美好，不论是对身边的人还是陌生人，都没有防备心。 被卖了还会帮对方数钞票，常常不知道自己受骗了，还会用“傻人有傻福”来安慰自己。选择四，出国了，你的上当指数三十分，在伤害中成长的你，让你学会披上盔甲保护自己。 曾经的受骗经验让你对人有所保留，凡事都经由自己的观察与思考后，才会选择要不要相信对方。花粉们曾经受骗吗？欢迎底下留言跟我分享哦。